Jangan lupa tuan-tuan dan apa puan Subscribe dulu nak no, ya, bui. Kalau nak klik, ini masih kita. Hot serunya. Lah ni gusin Kita mesti kawit ni kak Kalona ni kak Gusin lah Lah ni sabut dari perut tak jiwa tidur Pasal nyakit hok kita tak nampak gelih Talipu Alik mana pun Oh talipu kita ni Talipu kita ni Halo gadiah, gadiah. Ah, Ayalah kita ini, ah, Kita ini kita kakak kita ngebeng lah kita nak royak satu kepada kan awaya nama royak kan ni hmm, kita nama ustaz meria oh ustaz meria banyak utuh lagi. hari ni dah guna royak nak suka banyak utuh lah satu juta boleh duit oh ini rezeki lah pun ustaz waya satu juta satu juta mungkin kata seribu dah satu juta apa waya boleh ustaz waya boleh Betul kau anu pula nak kata kita jual tanah, kita tak ada tanah, kita duduk sekenak tarokah lah ini untung lah nasib baik lah kita orang ping kita orang ping lah kita orang ping kita tahu lah duit demo ni ada ni satu juta ni kak kita ada saya aku ada aku ada kita nanti lah mana aku nak bayar habis utang ke ya. kalau mana aku buta aku nak bayar belakang buci sangat demo duk minta kita tiga tak ada hari ni aku nak bayar hutang. Ha, aku tak butuh pun kena bayar juga hari ni. Ada saja, ada saja. Lepas tu kita nak tanya, bila boleh ambil duit tu? Aduh, hei, rupanya oh, senang sungguh lah Pertu Ustaz Waya. Sekarang kena bagi apa nama ni, lomok IC dan juga Tombol ikan ubing tu kena bagi kat kita lah. Senang tak lama boleh duit lah kita ada belakang kita boleh boleh belakang lombo kita ada belakang ikut dan menok lombo asal boleh duit sekarang ya Ayalah, tak terus lah duit tapi mari, mari lomba dulu lah. Lepas tu boleh dah ambil duit lah. Ada saya, ni semata nak jadi kaya. Ada saya, ada <laughs> Okey, Ustaz Waya. Kita nak raya kepada Ustaz Waya ni. Lepas tu kak, Misi kita lah lombor-lombor tu. Ada saya, ada saya. Aku nak misi selalu lama ikan buku. Ada, ada saya. Nak jadi kaya. <laughs> Ah ni lah baru jalo ni lama ni. Jalo sungguh ni. Dia minta lombok ikan dekat duit lah tu. Oh, paruk eh, satu juta ni boleh guning hari ni. Ada saya, ada saya. Wajah mana wajah boleh duit satu juta. Ada saya, ada saya. <laughs> bunyi tadi pun semua cik Ah, nak kerja tadi sungguh. Aku nak kaya kak eh Takut keluarga sakit tadi kira Ini apa sama kah? Oh ya iyalah kita sama-sama Apa? Kita nak beritahu jangan terkejut lah Apa sama ni pun cik sama ni Kena sama Enggak dia Kena sama lah juga hari ni Sama kau dia kereta-kereta tak ada Samin-samin ada lah kereta, kita jadi kaki domo. Tukar, aku tukar sama air. Tidak apa sama. Apa sama kena samin, kena bayar. Kalau tak bayar ke apa sama, masuk rukak, masuk penjara lah. Kita nak tanya sebenarnya. Ah, ha, Pakcik sama tanya apa? Ni samin-samin ni, kisah pun dia dekih. Kalau kita ni samin, saya tengok dalam surat stamen ni satu peci sama tepuk kucing kedua peci sama langa lampu merah ayo lo kodok nanti saya tengok ini peci sama tepuk orang tua langa lari ini kena sama tujuh ribu Ah, oh, ya, eh. Bila kita tepuh hari tua, kita tak kerja ayak ya Ha, ha, kelio eh, kelio eh, tujuh ribu bukan puluh ya. Ha. Ha. Nangis pun tak boleh menangis. Pasalnya, Pakcik Samak ni salah dah. Orang tua dah meninggal. Pakcik Samak betul. Tepuh dia kan, kena tinggal. Ha, lah Kita tak kerja ayak ibu kereta. Salah kereta eh. Ha, ha, ha, ha, ha Lihatlah eh. Pak nak buatlah mana ni? Eh? Nak buatlah mana? Pasal duit sini lah mari duit. Sepuluh ribu kan? Kita buatlah. Sudah kejauh lah kau ni. lalu rugi mentah lah. Tak serusin lah bersama. Kita mesti kena tolong lah, bersama. Kalau kita tolong tak boleh kita siang ke lah, bersama. Kita kesian ke lah, bersama. Tolong lah ke mana cakap tolong saja. Tapi syarat we do dulu sepuluh ribu. Tak apa gitu kak. Kita kira lah. Oh, Aduh lah. Kak kira ambil mana tahu butel, Kek butel pada bayar lah. Kita tak puyuh kak ni. Oh, letak sekolah. Sedap nguti air rajunus kasih ni. Mata punya terai lah. Terus segar. Gagah kuasa. Kalau kita sakit, seni-seni ni tak sakit ni. Jadi nguti ha, ah, ah, air rajunus kasih ni. Assalamualaikum. Ada rumah ke tidak anak saudara kita hadis sayangi ni. Mari mana Pak Darabiyah? Aku lama tak tengok muka sak ni. Mari nak tengoklah segar mereka. Ajak dua hari piti lah. Kamu boleh seribu. Seribu bayo. Lah, ya? Seribu lah. Weh, tak ajak ajak lagi lah. Pok darui seribu kamu. Puluh jam tak ajak ajak. Di mana piti ya? Tak boleh lagi. Piti tak ada lagi. Dia kasi boleh aku seribu kamu. Bukan hari ni. Bukan hari ni soh kena pergi ke aku pun cukup tambah bah yang mari. Jadi tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Parok tak boleh. Aku ajak nak beli bah kemus putih semua ada babah lah. Aku aku budak sekolah. Berapa banyak? Mus juta saat ni. Bila boleh bila? Orang kata tak tahu bila-bila lagi. Tapi boleh juga tak tahu bila-bila. Noh yang bayar ni Duit mila duit mana yang mesti kira nak bui korek seputih kapun. Duit yang boleh tu lah ini eh? Aku bukui kaum tu. Ha. Tak lama boleh lah. Amu ha, duk rasa ke biar tau dia benda ni. Hmm, hmm, ini Saya tu main wadah tolis macam. Aku kata boleh, boleh, boleh. Nak jawi. Ya, Sebab aku ibu kuih kau berakor dah dia. Tunggu masa duit. Aku tak boleh kerja ngemun janji sakit hati. Hmm. Aku kecek orang lain. Sama tidak ada letak kena gini. Sama kau hidup. Aku nak beli belah belakang. Dia sanggup. Oh lah. Oh, eh. Uh, eh. Eh. Pasal pening lah. Boy. Pening. Kau tak mandi juga. Ulok tu. Dah apa yang nak gimana? Nampak lah kan ni. Aku tarik kecek dengan mu. Mu pasti nyakit letihannya aku sama. Biarlah aku nak pergi. Aku nak pergi. Pergi kat orang lain pula. Minta selamatlah, bayar Bagi perdara tu takut kena tipu kan Dia banyakkan orang penipu kan Gua dia mau kata saya Tak ada kata lo ni hari peti hujan Malah aku marah Hal kan berat lah saya Berat lah saya Aduh, ha, ha. berat saya Wano ambil mak tiok dengan mata tutup tak ni. Aku kena sambil nai, Aku kena sambil nai, Wei, wei, wei, wei. Kena sambil kau no. Aku tu pergi. Aku tu boleh orang mati nai. Berat lah, berat nai. Batu tu, Abang Mak tepuh ngoti ke Abang Mak. Haa, ah, duduk lagi. Tu Abang Mak kata, aku dengar dulu je. Ya. Tepuh ke, terus sejik. Eh, berat juga dengan bergoyak. Jadi memang teruk pun tak tahu lah saya, tak tahu lah. Sepuluh ribu saya ni. Gini memang mula rasa nipu lah memang. Nipu lah mak. Jadi ya memang kena sama WPT, WPT siapa? WPT kerio. Hmm, luar tu. Kena sama WPT kerio. Hegak lah. Pasal WPT, puluh ribu. Hmm, memang buih lah. Pada kata tu lah. Ni hani ke tidur lah memang sore ya. Ambo rajin lah juga. Okey, tadi pun kamu. Ke royak kata orang B lah, royak kata orang tu lah, royak kata orang ni lah. Dok dek memang. Jenis gini ni pun aja memang. Dia kata, habis saya dapat uh, ah, 300 juta. Ambo tu kat syukur lah memang. So, kena ada fikir. Kamu tak ajik lagi. Patu. Lepas tu nawuk lah begitu besar kau nawuk lah kita sungguh kita tak tahu. Mula kita tahu ngerti lah ni mahu tahu lah memang dia pedih ni kena kejo boleh lah kau pedih gini ya soyak lah. Lepas tu saya menjawab lah ke mana naik. Amo tak ada lah mak. Amo tahu dah mau dari tu mau dah belawak ke. Amo jawab aku belawak lah. Mau jawab, mau jawab lah. Ambo seni, ambo kaya kerja. Dia tanya ambo, tanya mana suka. Tanya kerja. Dia tanya ambo, dia kata kerja gapo, dia kata. Mu yak wano? Dia tanya kerja. Ambo kata kerja tetap ambo kat. Kerja gali kubur, ya. Gali kubur. Ambo kaya dengan dia muda berlaku dia tu. Jadi mu tanya lah dia. Berapa kaki panjang, lebar, berapa setor. Lepas tu, dia perlu tok lalu dari pu. Patu aku ni sai, nak mana kau kau? Tak ada dah agak-agak lah memang merasa dok eh. Tak sedu waktu bibit 10 ribu lah. Mau dah berawak dia ni. Agak aku rusing tu. Tak payah rusing lah memang dok eh. Sedap nyawa si. Minah eh. air eh. Aku dia ni. Saya. Ni lebih mak air Anjunan kasih lah mak Oh sedap pada aku minum sedengah lalu Cikuh mata Lutu pada aku Ah, Juno kasih oh sedap ngoti ai go ni. Tentu ya bema, amai gon ya umo. Wano ambil yo nampak sedih tak apa kalau ni. Tak ada arah lah saya. Nasi sudah jadi bubur saya. Buat apa? Aku pergi debel lah saat ni. Oh, ambil piti. Ambil piti di mana? Tak ada sesehabuk saya. tu yang aku sedih dengan saya. Ha, uh, jadi yang boleh satu juta mula? Hmm, cara aku boleh hak tu. Hak dah lebih selia pun tak ada. Hak tu yang aku mikir tak kena. Kamu tak apa saya. Piti suku sakak nak duit lebih pecah aku sedia. Oh, lagu tu lah kena tipu lah biar. Oh, piti bukan tak ada yang ambil dan mutu. Ni mana raya kat biar? Ni lah juga orang panggil skemo na lah, biar. Skemo na lah, biar. Oh, gapa dia skrim lo. Bukan skrim lo, skemo. Skemo na lah, biar. Hak jenis tipu piti orang. Duk senil-lenil makan piti orang na biar. Uh, hmm, scream law ni. Bukan skrim lo skemo. Nggak sepuluh lo ya skrim lo dengan kemo. Lebih kurang, saya ilmu dah lagi tu jadi sungguh. Dia ya, hot skemo ni. Dia menyakit tipu orang tua hot skemo ni kak. Aku ni tidak ada tua lagi saya nak. Dia tidak ada tua. Eh, Amu senang suka. Habis tidak ada tua tapi orang lain tak beranak lagi. Habis beranak doh tu je. Ya bakak bingak bingak belako orang-orang kita jangan gaduh kena tipu kos kemo terima kasih hilir